Sensory Minds. Vielen, vielen Dank an Sensory Minds in Offenbach, dass sie uns nominiert haben. Das ist eine geniale Idee. Super. Also, na, ne, grandios. Wir würden jetzt gerne nominieren die WK Fachmedien aus München, den ZVEI aus Frankfurt und... Und? Ja, ähm, an der Stelle möchte ich es noch ein bisschen spannender machen, weil hier geht es ja nicht nur um eine lustige Sache und um ein paar Liter Eiswasser, sondern hier geht es eigentlich um eine ernste Angelegenheit, nämlich um eine Spende. Aber wir möchten da noch eine kleine Bedingung dran knüpfen an diese Spende. Und zwar möchten wir, dass alle drei Nominierten innerhalb der nächsten 24 Stunden an dieser Aktion teilnehmen. Und dann würden wir auch eine Spende sozusagen platzieren in Höhe von 100 Euro. Das ist unsere Bedingung und wir nominieren das Team.